ичинен күймө кыймылдаткычтын иштөө принцибин карайлы башка кыймылдаткычтардан өзгөчөлүгү күйүүчү май кыймылдаткычтын цилиндринин ичинде күйөт бул арзан дегенди билгизет жана экономдуу болот төрт тактылуу ичинен күймө кыймылдаткычтын иштөө циклы төрт такттан турат биринчи такт киргизүү бул тактта поршендин кыймылдоосу өйдөңкү өлүк чекиттен ылдыйкы өлүк чекитке болот өлүк чекиттер деп цилиндрдеги поршендин орду өйдөнкү жана ылдыйкы чекиттерин айтат цилиндрдеги поршендин алдындагы газдын басымы поршень ылдыйга кыймылга келгенде азаят жана ага кирүү клапаны аркылуу карбюратор кыймылдаткычы болсо күйүүчү аралашма кирет эгерде дизель кыймылдаткычы болсо анда аба кирет бул учурда чыгаруучу клапан жабык болот поршень ылдыйкы жансыз чектине келгенде киргизүү клапан жабылат экинчи такт кысылуу поршень ылдыйкы чекиттен өйдөгө кыймылга келет клапандар жабык калууда иштөө аралашмасы же аба кысылат кысылуунун жыйынтыгында карбюратор кыймылдаткычында күйүүчү аралашманын температурасы үч жүз үч жүз элүү градус цельсийга чейин жетет ал эми дизель кыймылдаткычтарында абанын температурасы беш жүз алты жүз градуста поршень өйдөңкү өлүк чекитине жеткенде карбюратор кыймылдаткычынын свечасында чагылуу пайда болот жана күйүүчү аралашма жалыңдайт ал эми дизель кыймылдаткычында өтө ысыган абага күйүүчү май чачырайт жана аралашма жалыңдайт үчүнчү такт иштөө жүрүшү күйүүчү аралашма күйүп жатканда өтө чоң жылуулук бөлүнүп чыгат басым жана температура дароо өсөт бул процесс өтө бат өткөн үчүн басым жана температуранын өзгөрүүсү туруктуу көлөмдө болот андан соң газ кеңейет анын көлөмү чоңоет температура жана басымы азайып баштайт кеңейген соң газ поршенди кыймылга алып келет жана ага туташкан мунактуу вал механикалык жумуш аткарат бул учурда газ муздайт анын ички энергиясынын бөлүгү механикалык энергияга айланат төртүнчү такт чыгаруу поршень кайра ылдыйкы бөлүк чекитине келгенде цилиндрдеги басым азаят поршенди өйдөңкү абалга алып келгенде чыгаруучу клапан ачылат жана иштелип бүткөн газ чыгат төртүнчү тактын аягында чыгаруучу клапан жабылат андан соң кайра цикл кайталанат биз караган төрт такта үчүнчүсү гана иштелүүчү болуп саналат поршень ылдыйкы жана өйдөңкү өлүк чекиттерди өтүү үчүн муунактуу валга оор маховик отургузат анын инерттүүлүгү үчүн муунактуу вал дароо кыймылын токтотпойт жана поршень өлүк чекиттерин өтөт